Ui, tak rasa pun spring tu. Una use. Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni aku nak cuba menu yang viral dekat TikTok. Uh, ah, PKP ni ramai lah orang jadi chef kan. Korang boleh agak tak apa dia? Okay. Allah Akbar. Syamil! Okay. Tak apalah kita redah je lah. Sebab kita dah buat kan. So kita kenalah makan. Okay. Aku ada side dish. Aku ada ayam goreng. Dan juga popcorn chicken. Dua-duanya ayam. Korang mesti, kalau korang tak pernah tengok lagi video TikTok tu nanti aku akan selitkan kat tepi eh, video tu. Ada lagi satu selain uh, ramen apa, uh, ah, spring ni. Kita ada juga Maggi peanut butter. Itu mungkin kita cuba nanti di next video. Mana kita tahu. Mari kita makan. Tapi aku guna cup kecil je lah sebab takut tak sedap. Eh. Dia orang kata sedap. Ni creamy-creamy lah. Nampak ni berasak lagi maksudnya aku baru angkat daripada kuali. Gigih tau sebab takut dia beku. Ni nak simpan macam mana? Aku guna cup kecil. So, uh, dia punya supreme pun aku guna yang kecil je lah. Korang nak? Nah, aku bagi korang dulu rasa sedap ke tak macam meine, bismillah Ui, tak rasa pun spring tu. Sekejap eh. Buat creamy weh. Sedap. Sedap, sedap. Dia rasa creamy-creamy Tapi ada pedas-pedas sikit sebab aku Masih dah rasa pedas lagi Sebab aku guna satu Satu cawan Hmm, jadi ramen cheese je Tak ada dah spring Okay, mari kita sama makan Korang nak ayam ayam sekali melecur eh tak main apa aku rasa ayam ni aku tak pilih sebab aku takut lah nak hujan ni tak sempat nak makan semua So kita habiskan ramen dengan popcorn tu je lah Kalau sempat aku makan Dia tak ada rasa eh, spring tu sebab Aku ni yang kecil kot tak banyak sangat sebab cup pun kecil kan. Tapi okey lah. Tak pelik. Pak dah dengar bunyi guruh. So aku tak sempat dan nak makan ayam ni. Habiskan je lah. Korang boleh try ni. Tak pelik aku. Aku. Okey, rasa dia okey je. Sedap. Adalah pedas sikit-sikit dia. So, aku boleh makan. Ah, kan dah hujan So Abaikan ah, je lah dah, Takkan nak Aku dah masak takkan nak Simpan nanti beku kan So aku makan ni lah Ayam ni anak Sama makan sendiri je lah Okay Sekian last part lama mungkin dia akan jadi muak. So, kalau yang suka cream cream tu tak akan muak kan. Okay lah untuk aku sebab aku makan cup kecil ni sedap lah rasa dia. Tapi still ada pedas-pedas sikit untuk aku sebab aku kan tak kuat pedas. Okay. Mungkin lepas ni aku nak cuba Maggi peanut butter pula. Maggi curry peanut butter. Huh. Okay. Itu saja video aku untuk hari ni. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, tolong subscribe. Okay. Sampai sini je. Ni aku makan sekejap lagi sebab dah hujan So dia akan ganggu aku punya audio Okay So aku approve lah resipi ni Super ini sebab aku pun letak Paket kecil je mungkin tak ada rasa kat spring ni Dia jadi macam cheese je ramen cheese Kau janganlah guna ramen cheese pula ah, Muak lah kau kamu carbonara ke guna ramen ni biasa je Okay Itu saja see you guys di next video bye bye